znači opet sa druge strane, jer ako bi uhvatio sa ove strane ne bi imao svrhu. Ovo ja ne mogu pomerim tek tako, ali ako pomerim ovaj kraj, onda ću da ne utičem na ovaj kraj. Znači, ovo je, držite ovako, ovo ide tamo, sad kolena i ovaj kraj idu dole, pa je gore. Češ ja gledam, odavde, kako je partner korak naprijed, dole sa kolenima i onda dižu kolena dole. Sa druge strane, znate, odavde, tamo, on ne može vas preći da ovo uradite, i sad je ovo. Dakle, prepostavimo da sam ja imao e, koplje, da je ovo vrh koplja i da sam teo da ga nabodim. <laughs> Razumete? I on propusti to i uhvati. Razumete? I sad ja, pošto je vrh koplja prošao, on nema više nikakvu svrhu. Znači, ja nastavim nami i radim ovo bacaj, ovaj koplju nagi i moje ruke stoje ovako, ja sam kopljem teo da ga bodem ovako. Međutim, ja kopljem mogu da ovako, to koplje, ja onda idem vamo. to. Ovako držite šta? U ovoj tehnici. Ovako ili ovako. Kako skok smo? Hajde, potes. Morate da podignete tako partnera da on bude u luku nazad. Znači ovaj A, B, mora bude ovako. Ovaj. Od A i ovako te pozicije vi bacate partnera. Vi ne možete partnera da bacite ovako. On stoji ovako, i nešto. Koji Ne može. Znači, odavde, ovo, ovo, da Da biste mogli da bacite partnera, ne možete da ostavite štap na njegovoj liniji. Ne možete partnera baciti po njegovoj liniji. Znači, odavde, kada uradite ovo i ovo, ako štap stoji ovako, sa vrhom, vi ne možete da bacite njega tamo. Znači, partera možete da bacite na svoju liniju ili na liniju e, koja je paralelna vašim dvema linijama, ali ne može, znači tamo, ja neću sad tamo ga baciti, ću ga baciti na svoju liniju. Da bi ga bacio na svoju liniju, u ovoj poziciji kako ustaje, ovaj kraj mora da ode ka njegovoj liniji, da bi ovaj kraj otišao ka mojoj liniji. vidi? Još gledaj. Znači, ovako ne može. Nego ovo mora da ide tamo, da bi ovo otišlo ovamo. I onda digni noge. Tako da, u stvari, on odavde dođe ovde, pa na moj spustem, vidite ovdje sad ukošen nagore i na moju liniju. I onda telo baci. Znači još jedan gledajte, ovdje, ka njemu donji deo da bi on došao, ja sad pretrenujem da biste vidjeli. I onda Ove pozicije, odavde vaše telo I na kraju još dodate ovaj, znači ovo, telo telo i na kraju zabodete pravu ispred, ne tamo, tu. Ako uradite tamo, on će da uradi ovo pa će da sve neće pod. Nego tu ispred noge. Znači, vam znači, je ono, odavde, tu, odavde, tu. Znači, gledajte, mesta, mesta, Ovo, ovo i tu. A kada zabodete ovo, ovu ruku gurnete ispod, ova klizne, i sakrijete ovako. Znači još jednom, kada uradite ovo i bacite, ovako sklonite štap i sakrijete ga pored tela. Kad je ova ruka u pitanju, da će se tamo i ova. Razumete? Pam, pam, pam. o je ova hvatel hvata kad tako mora idiota moći. Znači bacate partnera u raskoraku. Pravite ciko na kraju štapa. Tako da ćete sad jednom da uredite štapom bacanje, centrom mogli noge pa ćete da uradite tom rukom koja je bila na kraju, pa ćete da promenite, pa ćete na drugoj strani da uradite bacanje centrom koliko noge štapom, pa centrom koliko šlapom.